Sabe aqueles dias de chuva que as crianças vêm para a escola com as suas capinhas coloridas? Pois é, nós inventamos uma brincadeira para esses dias. A brincadeira do camaleão. despertou numa manhã tão cheia de cores no mar. Deu bom dia para a violeta, roxa e lilás. Lavou o seu rosto. pelos galhos da figueira que ficou marrom. Encontrou o vagalume aceso que virou leão. Quando ouviu o sabiá cantando, já mudou de tom. Qualquer cor que pinte pela frente, ele acha bom. Eu visto a cor que eu quero. Se é sol, eu sou.